всем на канале Дайвер. Сегодня мы будем играть в игру под названием так, э, Бульварс. Что-то не отображается скин. Я думаю, не важно. Так. Еще я хочу прорекламировать друга. Сейчас. Э, с лагерёга Вот вчера он тоже вот рекламировал меня. Так, ну мы сейчас будем ждать, Да. все Ну, я был первым, это был фильтр стикер. да, я первый. Вот. Про... <clears throat> Мне как-то неудобно. Так. <clears throat> Ну, микрофона нету. Так, сейчас зарабатываю на новый микрофон. Перемотаю. Перемотаю. Ладно, запрыгнуть на крышу. просто мне Да. А ты хоть знаешь как? А, ты суверенишь? Да. Ну, не до того момента. Э, где ты сказал, что перемотаешь. А просто, когда начнется загрузка. когда э, Все заходит. Так вот, блин, упал уже. Ну все, минус ресурсы мои который я должен был первый получить. Да, он мне скидается. Ну, на там еще. Так. Ты сказал, что ли? Блин, я не могу. А, окей. Показал. Банан. Ё-моё. извините. Что так получилось? упал. Как-то не задумывались разработчики. Так. Теперь мотаем. Девяносто. А, и знаешь как? Я не, я не буду... Я... Э, Обрежешь. Да, обрежу вот. Не по отдельности, я то, что вот... Они не будут видеть то, что я упал. Вообще, что я уже был в игре. То есть они не будут этого видеть. Да. Так, ну-ка, цены. Выгодные цены. Ну, сколько? Какая разница, я не понимаю. Кого-то цена, кого-то сколько. Равно, но Блин, я раньше, вот когда вот было 100 секунд, вот я вам засунул секунду пытался на национальную крыши сейчас вот почти за 10 секунд Черт. Просто еще никто не знает об этом месте. Я уже играл на эту карте. Вон кто идет. Алекс какая-то. Ну и зачем вы это делаете? О, все. <laughs> Немного задержал.

Так, все. Покажи сегодня. Я все знаю. Так, самый лучший лук. Так, так, так. Стоп. А, ну-ка, да, все нормально. Так, какие-то уже достроились. -мо я конечно не профессионально строюсь так и ресурсы я не жадный конечно вот вот жадность вот моя жадность как раз ну ладно еще не все не добрались. А, м-м-м, вот так вот. Пожадни... Пожадничал. Вот те. Тихо. Не-не-не. жрать начал чуток и хватит таблет куда алло Так. Много. Да, я проведу. И вот так вот сделаем. Вот так вот. Построим тут лесенку такую пожалуйста. Так вот, так вот. Так, и чтобы никто не упал. А, нет, даже вторую сделал. А, нет, не-не-не-не. Вторую не буду делать. Так, ладно. Вторую. Вот такой заводчик. Вот такой вот. вот. У меня больше нет, поэтому... Так, ладно. сейчас я, наверное, уже есть, да? посмотрим, что там у нас. Синим заплатили, как я вижу. Пока кроме синих никто не подался. Значит, немножко, смотрите, вот тут карта вот есть, вот, вот, вот, вот справа, верхнем, справа, в верхнем углу. Есть карта, и я так могу смотреть. Я думаю, ни у кого больше нет. Я просто вижу. А сколько еще? Так, э, там, нет, ну, ну а если я пострелял? Ага. Вот ты и дострелялся. Ага. Не достаю, не достаю. все там внизу. Сейчас на нас вот пойдут, вот будет отлично прям отлично. Вообще, я думаю, ужасно и не отлично. Так, а тут что? Ага, это я тут. А, -а, -а. собраться. Ладно, я думаю, хватит. Нет. Так, вы что тут натворили? Жадина, жадина, жадина. Так. Угу. Есть попадание. Нет! Наш! Все, нету ничего. белый О. О. Так. Белоки. Все. Что-то звука нету. А, у меня уже тысячи уравничаю. Э, Неудобно, конечно, они вот полусилы. Thank Ага. У меня нет звука. Звука нету, Как так? Так, так, так, так. Жалею, что они. А теперь такое возьму-ка. Покушать я пока что. Кушать я пока что не хочу, поэтому. Вот так, это первое, второе, это нам не нужно. Третье, так, так будет. Пусть будет. Так, пусть будет просто у меня еще были, были блоки. А что я так не доделал? Не-не-не-не-не-не. Так, так, конечно. Ой, о, блоки есть. Oh. Ой, я ё как Походу сделано? Страшно упасть с такими вещами. такое со мной сегодня. Так, ну что, пошли на центр. Так, меня, меня не надо. Вот, вот почему, не понимаю, сразу вот могут Буквы белая. Бежим, бежим, бежим. Теперь я не Почему у меня музыки нету? Вот. Проверим. О. О, все, отлично. Теперь все слышно. Я, я даже погромче сделаю. Так, нет. Так, так теперь пошли. 嗯。咳，咳咳咳，嗯，我的天，我这狗你当什么？哈哈，继续。 вот так то будет удобнее. Ага, работать. Хм, это мне пригодится. Да, выстрелим. легко пытаюсь черт так так так так так ох и мы так мы напали но нормально кстати моего кажись убили да так так так Так, убери. Ну совсем что ли? Долбил. Так. Нет, я не иду. Ну, хорошо. Вообще жопой. Потом я идите жопы это пьян был Валера был какой-то вот жалкий чего репортируется хм, очень интересно. Образовый коллабор. Ох, ё-моё. Дверка закрыта. ё-моё. Извините, что вот, вот так вот не, не так хорошо играю. Он сразу лестницу он построил, вот а прям сразу хорошо стало. Так, у меня 12 тысяч. Возьмем кирочку. Да. Так, смотрим, где выехать. Сейчас серьёзно никто не мог ладно пропустим может быть очень громко музыка так ну не важно так теперь Так еще делаем и ломаем. Оттуда у нас обсидиан выходит. Вот такая тебе. Там тут обсидиан стоит 250. Один обсидиан. Вот такой вот сундук, дольный сундук, он столько же стоит, 250. Вот. <clears throat> А выпадает вам синица. Вот такая такой баг у нас. Так, так, так, так. Пока а он есть, можем использовать. Я так понял. Так. Вот. Можно и так. Вот, у меня стак. Ладно. Продавцу респект давай давай давай уходи моя кто там умер Так. А почему наш умер? Можно пройти, можно пройти. Как он умер? Там овца, я так понял, взорвалась. Так. Так, ну как можно пройти, вот все вот так вот закупила. не покрою. Нельзя. Ладно. Нет, жалко, жалко, жалко. Ладно. На, на этом мы, наверное, закончим наше видео. Опа. Всем удачи и